ақтөбеде қорықпады неге жиналып тұрмыз ал біздің жиналып отқан себебіміз бірінші мына сайлаудың заңсыздығы жөнінде себебі сайлау кезінде болып отқан былықтардың дәлелдері жеткілікті ішінде жаңағы адамдардың мына жиналған дауыстарының құжаттарын лақтырып тастап басқа құжаттарды тыққандарын келіп бір адам екі үш адам келіп томпа көбейтіп көбейтіп кәдімгі томпайып томпайып құжаттарын неге салып отқанын жаңағы урнасына <coughs> сосын жаңағы екі үш адам екі үш жерде дауыс бергендерінің дәлелдері бар оны енді көбісін адамдар айтады сіздің ана хаттамаларыңыз жоқ дәлел дейді хат а хаттама кім қол қояды қай сайлаудың телімінің өкілдері қол қойып береді саған міне сайлау дұрыс өтпеді деп ол болмайтын нәрсе бұл жерде тек дәлелдің бәрі міне қазір дәлел міне жазылған бүгінгі заманды енді тығып жасыра алмайсың адамдар түсіріп алғандар бұл дәлел осыдан ары дәлелдің қажеті жоқ енді осындай дәлелдер бола тұра егер тоқаевтың ақылы жетпесе осы заңсыздыққа шек қоямын деп сайлауды қайтадан жаңғы өткіземін адалдығымды әділдігімді көрсетемін ал онда қазақстанда жаңа қазақстан жоқ бұл жаман қазақстан мен айтып отырмын ғой тоқаевтың құрып жатқаны жаман қазақстан назарбаев жебір қазақстанды құрып еді бұл енді жаман қазақстан құрып жатыр күрек тонау ішу жеу қайткенде де біздің қазақты қан кетіп жіберу керек қой қазақ тілін жоқ қылу біріншіден екіншіден қазақ мемлекетін жоқ қылу үшіншіден бізді бір жаққа қосып жіберу бірақ менің ойымша бұл тоқаевтың мақсаты бұл енді орыстардың күйеу баласы ғой путиннің бұның мақсаты қазақстанды ресейге қосып жіберу бар бұның мақсаты сосын сөйтіп бізді құрту керек ал біздің мына көптеген қазақтар соны түсінбейді ұқпай жүр түсіну керек мен айтып отырмын тоқаев отырғанша назарбаевтың бандысы отырғанша мына сенатта мәжілісте халықтар ассамблеясы қаңғыбастар ол бандылар отырғанда қазақстанда өзгеріс болмайды міне бұрнағы былтыр 6 миллиард 600 миллион теңге жұмсаптық халықтар ассамблеясын асырауға бұрнағы жыл 21 жыл 5 миллиард 450 мың теңге жұмсап миллион теңге жұмсап бұл не сонда ақша қайда кетіп жатыр бізге халық жұмсау керек бізге біртұтас мемлекет унитарно дейді шет тілінде бізге екі палатаның не керек сенаттың не керегі бар бізге керек ғана бізге мәжіліс керек деп сәлім аға жаңа арыз тапсырдыңыздар ма не істедіңіз арызды тапсырдық енді мен білемін ол арыз арыз жөнінде дымда шешілмейді бірақ енді пендешілік қой адамдар тапсырайық дегенше арыз тапсырды арыз тапсырып енді алланың бұйырғанын бұл жерде көреміз арыздың аяғы не болатынын нақты үндеу туралы талабыңыз туралы иә. айтайық иә құрметті отандастар міне бүгін біз мынау президент әкімшілігіне бүкіл өткен сайлаудың еліміздегі өткен бүкіл сайлаудың неше түрлі жаңағы келеңсіз жағдайда өткені бәрі куә соның фактілерін бәрін айтып бүкіл және мына қоғамдық бірлестіктердің бірігіп сосын кешегі түскен сол мына кандидаттар бірігіп солардың сенімді өкілдері бірігіп мынау заңды түрде президент мырзаға өзіміздің конституциялық құқығын пайдаланып мынау сайлауды мына конституционный сотқа жіберіп тоқтатуын талап етіп келіп тұрмыз біз тоқтаттырсын бұл жерде бәрі бүкіл әлемге масқара болды 30 жыл бір адамға жаңағы сеніп осындай жағдайға жеткеніміз ғой осы ақырғы тоқаевқа өзінің айтқан сөзіне байланысты сайлауды саяси реформа жасаймын ең әуелі бізді жаңағы мені қайрадан сайлаңдар өзім таққа отырғаннан кейін әділ сайлау өткізем деп уәде беріп тұрып халыққа мынандай істегені бүкіл халық қазір бүкіл халық жерге қарап отыр тоқаев мырза өз сөзіңізде тұрыңыздар да өзіңіздің халыққа берген уәдеңізді орындаңыз соны талап қылып келіп отырмыз мына бүкіл халықтан түсіп жатқан жаңағы арыздарды қабылдап мына конституционный сотқа жіберіп мына сайлауды болған болды деп өтті дегенді тоқтатып бұл сайлау әділ өткен жоқ қайрадан сайлау өткізіңіз соны күтіп отыр халық сол талаппен келіп отырмыз біз бүгін міне осы халықтың талабы соны жеткізіп келіп отырмыз әйтпесе халық сізді мына билік басы деп ел, елді билеп отыр деп санайтын түрі жоқ халықтың ішінен жүрміз біз міне өздеріңіз өздеріңіз берген уәделеріңізде тұрыңыздар және заңды заңды сақтаңыздар заң бойынша халық құқылы конституция сотқа беріп осы сайлаудың бәрін қайрадан істеуді талап етеміз біз соған келіп тұрмыз қайырлы күн қадірмен, қадірменді қазақ елі қайырлы күн қадірменді қасым жомарт кемелұлы бүгін барша қазақ елінің бұрыш бұрышындағы қоғамдық бірлестіктер барша ә, қазақ халқының ақсақалдары ер азаматтары аналары сізге тікелей осы қоғам атынан сол халықтың дауысын естірту үшін бүгін осында мінекей жиналып отыр э, желтоқсан қоғамдық бірлестіктері өкілдері ақсақалдар ақорда ақсақалдар ордасы міне кешегі түскен кандидаттарымыз э, үміткер ағаларымыз сіңлілеріміз ә, біз бір топ азаматтар болып қазақ елінің азаматы ретінде өз э, үнімізді тағы да сізге жеткізсек деп отырмыз себебі өзіңіз халықтың гаранты болып осы қазақ елі мемлекетінің президенті болып бүгінгі жүріп жатқан әділетсіздікке сіз тоқтам қоюыңыз керек кешегі өткен 19 наурыздағы сайлауда масқара өте бұл э, халық алдында деп халықты былай итеріп қойсаңыз дүние жүзіне масқара болды жүзі әлем алдында масқарашылығымыз соншалық әрбір участоктерде сіздердің, адамдардың сіздің қойған сіздің тағайындаған сіздің сенім артқан адамдарыңыз сізді ұятқа қалдырды әлем жүзінде себебі ашықтан ашық ұрлықтар жасалды ашықтан ашық барлық мынау интернет ә, ақпарат жүйелерінде жүр көріп атсыздар көріп атып соны естімеген көрген болу көрмеген болу сіздің азамат ретінде мен сізді президент демей ақ қояйын азамат еркек ретінде өте ұят нәрсе осыған тыйым қою доғарту сіздің қолыңызда сондықтан мына сайлауды барша халық мінекей барша халық атынан көрсетейік барлық жүйеде көрсетіліп жатыр қаншама халқыңыз өзіңізге үндеу жасап жатыр сайлаудың заңсыз өткені туралы әлеуметтік желілерде неше түрлі материалдар видеолар қаптап жүр қазіргі күнде бірнеше мәлімдемелер жасалып және де сотқа жүгініп жатқан тәуелсіз кандидаттар көп осы себептен біз бүгінгі таңда алматы қаласында елуге жуық тәуелсіз кандидаттар бас қосып халық дауысы деген қоғамдық комитет құрғанымызды жариялаймыз және осы комитеттің құрамына барлық тәуелсіз кандидаттарды олардың сенімді өкілдерін байқаушыларды және сайлаушыларды шақырамыз өйткені 30 жыл бойы біздің сайлаушы ретінде дауысымыз ұрланып келді сайлаушы ретінде біздің еркіміз бұрмаланып келді енді бұған бұдан ары қарай жол жоқ сондықтан мына сайлауды заңсыз деп тауып басынан әділ сайлау жариялануы тиіс дұрыс қолдаймыз мінекей құрметті қасым жомарт кемелұлы халық даусын сіздерге жеткіздіріп жатырмыз бұл сайлау әділетті өтті деп қабылданбау керек бұл сайлауды әділетсіз жаңа және таза емес таза қазақстанға жаңа қазақстанға лайық емес деп сіз өзіңіз бұл сайлауды доғартып қайта жариялауыңыз керек екінші нәрсе мінекей отыз пайыз деп ә, бүткіл халық алдында қарапайым халыққа мүмкіндік бердіңіз халық сеніміне кірдіңіз сондықтан мынау партиялық ә, үміткерлер сол халықтың 30 пайызына таласпау керек еді халыққа бердіңіз ба осы пайызды халық алып шығу керек еді ертеңгі сізді қолдайтын да өркендететін де өрлететін де осы 30% пайыз халық болу керек ал жеке партиялар емес бүгінгі партиялардың бәрі белгілі тіпті уже анау ә, бесіктегі балаға айтсаң да ол партияға сенбейтін шығар бүгінде себебі олардың бәрі кешегі нұр отаннан аманатқа айналған үкіметтің биліктегілердің дочерной компаниясы болып иә міне сіз аманат деген қазақтың керемет сөзіне өте аяқтың астына таптатқызып отырсыздар сондықтан әлі де болса міне жеті жылға сізге сенім артып отырмыз халық осы жолы халыққа құлақ асыңыз халықпен көрген, көрген мерекеңіз ұлы тойыңыз болсын сіз адал азамат ретінде қазақ халқының жанашыры қазақ елінің жанашыры гаранты ретінде халық алды халқыма қызмет етемін деген уәде бердіңіз сол сеніміңізді ақтап бүгінгі күнде мына сайлауды қате қылмыстық жолмен болған өткен сайлау деп бұл сайлауды өшіртіңіз доғарыңыз да қайта сайлансын біздің талабымыз осы өз халқымызды өзіміз арандатпайық халықты халыққа жау қылмайық халық пен биліктің арасында алтын көпір болсын біздің талабымыз осы бүгінгі күнде өзіңізге арнайы жіберіліп отқан мынау үндеу барлық қоғам бірлестіктері атынан барлық үлкен кіші атынан сізге жетіп осы жөнінде керемет дұрыс халыққа тиімді шешім қабылдайды деген зор сенім артамыз егер сіз халық сенімін ақтасаңыз осыны орындасаңыз біз сізді қашан да қолдаймыз рахмет бұл сайлауда әділ, әділ болған жоқ неге десеңіз ол ең бастысы мынау партияларды оппозициялық партиялар қатысу керек болды олар тіркелмей жатыр көп ел тірегі басқа партия көп партиялар тіркеле алмай жатыр мынау санжар бақаевтың партиясы сол секілді содан кейін мынау жалғандау сайлауды жалғандау бұл жоспарлы болған алдын ала жоспарланған неге десеңіз мен міне арман шораевтың штабында қолдаушы болып ә, окружной комиссияда округтік комиссияда мен бақылаушы болып сенімді өкіл болып қатысайын деген оған екінші округтік сайлау комиссиясының председателі қатысуға болмайды деді сенімді өкілдер қатыспайды деді тәуелсіз байқаушылар ғана қатысады деді ол қандай заң неге ол э, <coughs> жаңағы э, бір мандаттық жаңағы өз өзіңіз ұсынған кандидаттар неге өзінің сенімді өкілдерін округтік сайлау комиссиясына жібере алмайды негізінде сол жалғандаудың бәрі округтік комиссияда болды сондықтан олар жіберген жоқ ешкімді округ комиссияда одан кейін онымен қоса жаңағы екінші округтық комиссияда бұрынғы председательін ауыстырып тастады неге екенін ол мен мәжбүрлі түрде жаңағы өзін өзінен өзі жаңағы несін беріп кетірді неге ол да бұз, заң бұзушылық сондықтан бұл заңсыз өтті жаңағы бұл екінші, екінші округ комиссияда ғана емес басқа барлық комиссияларда сенімді өкілдерін жіберген жоқ олар жаңағы несін одан қосымша жаңағы протоколдарын берген жоқ Еш, ешкім қатыспағанмен еще протокол берген жоқ дәл уақытында сондықтан ол не үшін бермеді ол бәрі ашық болса бәрі таза болса ол протоколдарын беруші еді значит ол протоколдар бәрі жалған рахмет құрметті қазақ елі мен осы құрылған халық даусы қоғамдық комитетінің төрағасы ретінде сіздерге үндеу жасаймын біздің дауыстарымызды билік ұрлады осы сайлауға қарсылығымызды білдіру үшін сіздерді бүкіл қазақстан халқы біздің комитеттің жұмыс атқаруына қосылуларыңызды өтінемін және шақырамын сайлау нәтижелерін заңсыз деп тануды талап етемін талап етеміз талап етеміз уважаемый народ казахстана я как председатель вновь созданного общественного комитета голос народа призываю вас выразить свой протест против сфальсифицированных выборов против украденных властью голосов призываю присоединиться в ряды нашего комитета и начать борьбу за отстаивание наших голосов. Требуем признать выборы недействительными. Требуем! Требуем! Требуем!